Me parece un poco difícil el hablar de mí. El hablar de mí es muy severo porque soy mucho mejor de lo que parezco. ¿Usted sabe qué? Mi demencia inteligente, avanzamos correctamente, tocando el punto G de tu mente. Líricas underground, metáforas abren round, buscando el sonido, sistema surround. El punch de mi línea lo subraya, entro en paranoia. Me pregunto, ¿será fiel mi novia? Tanta pensamiento me en escoria Regreso como el fénix y con victoria Acercándome a la gloria, en el Olimpo escribo joyas y el engendro de los dioses Cuando rapeo me desconocen El clic de tu broche, Espero no se quite subiendo un coche Mataría de día, también de noche Y pensar en quiliar con una K-47 O una 22 entre tus sienes Te echar a perder las letras de mis papeles Las hago avioncitos para que vuele Dame tu perfume, que bonito huele Si me amas o me odias, todo me hiere Como Leónidas, la batalla a mí me quiere La palabra como arma la uso, soy su karma Sentimientos me engañan, son la red del amor, la telaraña Tejida hasta España, soy el quila de la villa al que no querían Hoy meto zarpazos, orquesta de maravilla Yo tequila, buscan a Peter en la playa, vives anguila Dándole gracias al de arriba, todo cambia, ya me la debían Aguante tortura con acciones de todos los días Sí sufrí, pero mira, mira, pero mira, GG de todo corazón inesperadamente fui rociado con polvo cósmico Lleno de letras, ritmos crudos para este poeta y el verdadero amor Rap doble H dentro de mi piel cuando sudo es pura miel Dime quién tengo que acabar cada barra una oportunidad Antes era cada bala pero subimos calibre a la metralla Rap doble H dentro de mi piel cuando sudo es pura miel Dime quién tengo que acabar una oportunidad Antes era cada bala pero subimos calibre a la metralla Sin perder el seguimiento siendo fiel a esto Puro trabajo honesto, le guardan respeto A quien a mí me respeta, abran los ojos, sean honestas En dos años seguían en zapeta Yo ya pego duro con mi resortera Nací sabiendo quién dijera Solo acomodé bien las letras, nada la ligera o sale natural y muy sincera Rap doble H dentro de mi piel Cuando sudo es pura miel Dime quién tengo que acabar Cada barra una oportunidad Antes era cada bala Pero subimos calibre a la metralla Rap doble H dentro de mi piel Cuando sudo es pura miel Dime quién tengo que acabar Cada barra una oportunidad Antes era cada bala Pero subimos calibre a la